Yo primero que nada, antes de, despedirnos, quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo que conforma EWAEM. Son muchos y no quiero singularizar porque eh, nos llevaremos mucho tiempo si les digo, si les comparto a ustedes lo que hizo cada quien, pero todos fueron muy, muy entusiastas, muy solidarios, muy entregados, muy dinámicos. Yo, yo les quiero agradecer a todos, todos los del equipo. Sin ellos no hubiera sido posible que, que este evento resultara como resultó. Eh, pues yo estoy muy satisfecha, es la primera vez que lo hacemos y ya ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Entonces, pues estos tres días he, aprendido y he, he, conocido gente y he podido intercambiar experiencias. Entonces, bueno, muchas gracias al equipo y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que, que aguantaron hasta el final estas maratónicas sesiones de ponencias. Eh, muchas gracias por asistir, por darnos este voto de confianza en este primer evento y mandarnos sus trabajos y venir a escuchar las conferencias y los, los conferencistas a quienes invitamos. Gracias por, por aprender con nosotros. Y bueno, pues tal vez eh, luego nos dicen, y lo vas a volver a hacer y lo vas a hacer el año que entra y dentro de dos años. Si sí queremos volverlo a hacer, no sabemos todavía si dentro de un año o dos, porque ha sido muy intensivo, <laughs> ha sido una experiencia muy fuerte para todos. Pero bueno, pues ojalá que cuando lo volvamos a hacer, pues ustedes vuelvan a acompañarnos, los vamos a invitar. Muchas gracias por haber estado aquí y pues que tengan un feliz regreso a sus casas, a sus lugares de origen, los que vienen de, los que vienen de fuera, perdón. Y pues muchas gracias y pues buenas tardes, noches hasta luego.